नाही नाही बघा काही काही जणांना ज्यांना राजकारण करायचं ना ते काही पण नको त्या मागण्या करतील आम्हालाही कळतंय आम्ही आज काही सरकार चालवत नाहीये तीस तीस वर्ष आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून त्या ठिकाणी काम करतोय त्यामध्ये शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना कालच्या निर्णयामुळे त्रास झाला त्याबद्दल दुमत असायचं काही कारण नाही एक राज्याचा उपमुख्यमंत्री या नात्याने मी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांना त्यांच्यापुढे दिगिरी व्यक्त करतो परंतु ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी या विषयामध्ये लक्ष घातलं काल त्यांनी त्याच्याबद्दल मीडियाच्या माध्यमातून व्ही सीच्या माध्यमातून पण कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि आजच्या घडीला हे पत्रक निघाल्यानंतर त्या गोष्टीवर पडदा पडलेला आहे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की तुम्ही अभ्यास चालू ठेवा तुमचा तिथं कुठंही अडचण आम्ही येऊन देणार नाही तिन्ही परीक्षा एक परीक्षा फक्त एकवीस तारखेला गेली बाकीच्या दोन ठरल्याप्रमाणे सत्तावीस तारखेला मार्चला आणि अकरा एप्रिलला होती